La sortie botanique du jour m'emmène sur la commune de Cadelive, dans la chaîne de l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône. En cette fin d'hiver, je pars à la recherche des floraisons les plus précoces depuis le chemin des Ortolans, le sentier balisé jaune, puis jaune et bleu, m'emmènera au sommet du mont Julien avec ses modestes 645 mètres. Ulex parviflorus. En Provence, on l'appelle argelas. Cette plante dégage une forte odeur de noix de coco pour les uns, d'amandes pour les autres. Toujours est-il qu'elle embaume la garrigue et les abeilles l'adorent. En cette fin d'hiver, cette plante très commune illumine les bords de sentiers avec une floraison toujours abondante et étincelante. Ses feuilles sont quasi inexistantes, réduites à des écailles mais ces épines nombreuses sont de véritables aiguillons. Ces rameaux en sont couverts. Les surfaces de terrain recouvertes par la jonc peuvent alors devenir impénétrables. sans sempervirens, c'est le buis. La réputation du buis vient en partie de son bois. Jaune clair à grain fin, c'est un des plus homogènes, très estimé par les sculpteurs sur bois et les tourneurs. Sa finesse de grain peut être comparée à celle de l'ivoire. C'est un des bois privilégiés pour la fabrication des instruments à vent, notamment pour les flûtes. Il est également utilisé en coutellerie pour la fabrication des manches. Juniperus foinica le générier de Félicie affectionne les infractuosités des falaises. Il faut dire que dans ce milieu peu propice au développement végétal, la concurrence n'est pas importante. Sur le sentier rocheux, je rencontre un fossile de coquillage, témoin du passé marin de cette roche. le sentier devient raide à l'approche du col qui nous permet de passer du côté sud, du côté du soleil. La vue s'étend alors jusqu'à la mer avec Marseille et l'archipel du Frioul. Hérophila verna. Cette plante miniature, c'est la drave de printemps. Comparée à elle, bien d'autres membres de la famille des brassicacées, comme la moutarde, font figure de géante. Au débouché de la montée, j'ai la surprise de rencontrer un ascenteur alpin. C'est un oiseau typique de haute montagne. En été, il vit le plus souvent entre 1800 et 4000 mètres d'altitude. En hiver, il peut effectuer des déplacements importants vers des secteurs présentant un habitat moins rude qui lui convient, comme c'est le cas ici. fort bien. Charassias. Des variétés horticoles de l'Euphorbe charassias sont souvent utilisées pour l'ornement dans les jardins. Cette grande forbe vivace secrète un latex toxique. Ce liquide blanc apparaît à la cassure et provoque des irritations de la peau. Il peut s'avérer dangereux en cas de contact avec les yeux. Cette toxicité lui évite d'être consommé par les brebis et les insectes piqueurs ou mangeurs de feuilles. Pourtant, et comme c'est souvent le cas dans la nature, il y a des exceptions. C'est le cas de la chenille d'un papillon de nuit, le sphinx de l'euphorbe, qui, elle, peut digérer forbe. On notera que le suc laiteux contient des substances analogues au caoutchouc. Voici l'hérodium secutarium, ou bec de grue à feuilles de ciguë. En cette fin d'hiver, les floraisons sont rares et donc toujours surprenantes. De forme très variée, ce géranium peut être très discret, comme ici, lorsqu'il pousse sur des terrains très pauvres. D'origine méditerranéenne, il est désormais répandu dans le monde entier. le sommet, nous surplombons le village de Cadolive. La toponymie du lieu pourrait nous faire penser à l'olivier, mais en fait son nom vient de enco d'olive, préposition provençale enco, chez, désignant la propriété d'olive. Olive n'étant pas le fruit de l'olivier, mais le nom du propriétaire des lieux de l'époque. Par contraction, c'est devenu d'olive puis enfin au 19e siècle, par erreur, cas d'olive. Ornungia petraea. Cette petite plante se nommait précédemment Hutchinsia, nom dédié à Helen Hutchins, botaniste irlandaise. Petraeus signifie en latin poussant sur les rochers. On ne peut que constater la pertinence de ce nom, En parcourant les hauteurs de Provence à la recherche des plantes sauvages, les paysages sont toujours grandioses. Le nez au ras du sol sur de minuscules fleurs, comme la drave de printemps ou le chinsi des pierres, les yeux remplis du jaune d'or de la jonc. Des senteurs de noix de coco envahissent la garrigue en attendant les odeurs du thym du printemps à venir.